Controla tu mente. Por favor, compra nuestro CD. Antes que tengamos que internarlo Él viene del punk más puro, que sé yo, y yo tengo mi pasado punk también de extravagancia. sí, pero y todo este En el intermedio, bueno, hicimos esto de riffs. Pero bueno, fantásticamente, acá juntamos dos estilos y generamos un nuevo estilo llamado Metal Punk. Metal punk pan metal, Ojo, hay momentos de alta melodía también. No todo es así, un barrio increíble como se puede imaginar, como uno tiene tendencia a imaginarse. No es solo eso. Acá hay una composición de fruto de nuestros eh, incansables espíritus. De nuestro pasado conjunto. Conjunto lo escribimos todo este disco entero, salvo algunas intervenciones de, De un papo, <laughs> Pero bueno, es un, es un discazo. Y ahora, en, su momento. El ingeniero fue el portugués de así. Que sacó un sonido muy loco que era lo que le pedíamos nosotros. Sobre todo la batería, como estaba grabada. En el hall de mi Sí, con el ascensor que venía, entraba todo. Bueno, él hizo portugués de Silva. Y hoy. Masterizado. Sí, más capo que es Álvaro Villagra y él lo masterizó. Así que llevó el sonido que ya era muy bueno en esos años a, al siglo XX. Suena muy especial, tiene toda esa modernidad. Pero no queremos parar porque no quiero parar, no quiero parar justamente se llama un tema muy bueno que hicimos con Gerardo Dani y bueno, toca el piano, era un piano muy rockero ahí que originalmente era un tema, él me había pasado la melodía, ¿no? Era un tema que había escrito para, para Status Quo. Pero los Status Quo le dijeron que ya tenían temas así. Tema para <laughs> ¡Qué muchas gracias! Lo tocamos ahí, todo el disco está tocado. Ahí yo grabando en el hall, eh, él, que estaba... Yo estaba en el control de room, <laughs> yo estaba en el control con los amplificadores al palo dentro de la sala, que ya sale Y este, el asunto es que lo grabamos todos en lugares distintos, en eso ya Pero tocando todos juntos. Tocando todos juntos, o sea, rockeando ah. de lo lindo una banda que tampoco tenía una gran vida, ¿viste? Somos, fuimos sin invento. Hasta el año pasado no lo tocamos nunca, no habíamos tocado. No, el año pasado no, el antes el año. Con esta historia, vida. con esta historia que no es un año largo que <laughs> no se Y se nos pudrió la trastienda en abril 2020 por esta puta pandemia que esperemos que ahora cuando pase poder volver a reflotar ese show. Sí, les recomiendo también el remix que lo hizo Nico Guerrieri. Es electrónico. Sí, es electrónico. No tocó mucho, o sea, de, la tocada del tema. No, está más así directo. Buenísimo, está para ir a la disco, si es que existen. <laughs> Cuando vuelvan a existir. Va a estar lleno de mutantes, como a vos te gusta. Claro, me gusta. <laughs> Los mutantes semanales deben comprar este disco y además presentarse en las próximas convocatorias para el show. Sí, por favor. Pronto vamos a hacer una edición limitada, ¿no? Y vamos a firmar este que acá. Que tengan una hermosa pandemia. <laughs> All this made in pandemia. <laughs>